А что, Мишаня? В германии это так нельзя. просто 105. На обед встали. Сетки. Комаров очень много. Да? Карибского моря решили это самое, сделать закурить. Джек Воробей. Джек. <laughs> Это не Джек Воробей. Барбоса? Барбоса, Барбоса. Ну. Так, Михаил не вытерпел. Не вытерпел. Как не вытерпел? На вас? Сигарета уже третью поездку лежит тут. Решил. Это уже поездка. Дунуть. Вдуть? Нет. Задымить. Да фиг он такую засосет. Там дырочка есть? Да надо откусывать же. Ты что, фильмы не смотрел? Да тут ничего откусывать не надо. Уже. Надо откусывать. Там даже такая она, фигня такая. Чпок, чпок. Она сквозная. Где? Бля, я хуй А ведь ты... Во, а теперь соси. Во, видно, что сосешь. Тихо, тихо. Говорили же, откуси. Не верит мне натуре. Этот ролик на YouTube. Наши опытные партнеры. Антиреклама, антиреклама. <laughs> Я вообще ничего не понял. Я в том анекдоте, да. Ты что, в а бане? Кто высох, ну, нормально все. Давай уже, дыми. Ну-ка. Он не поджег Как? А что он? Вон же дымится. Вообще не горит собака. Гавана, Гавана. Это антиреклама, антиреклама. До самого курка Курение вредит вашему здоровью и может перевести к перемене пола. О, во, во, во, вроде что-то. Нужно ну спеть Кванта Ромеро, ты вчера во, во, во, начинает, начинает. Вот, вот. Ну и гадость ваша заливная рыба. Гуанталамера. Торкнуло, торкнуло. А тебя? Ну-ка давай. Торкнет или нет? Шушахик, да. Ты что думаешь, это поможет тебе? О, о, о, оп, оп, оп. А ты нам сейчас поешь. Что нам станцует? Фу, бля, что-то, короче. Мне надо было... Там уже была дырочка. Дай чехольчик, пожалуйста. Блин, спасибо. Э, вот она, кубинские сигары. GoPro, стоп видео фишка всех различить. Она либо старая, блин, либо я просто не знаю. У меня была уже дыра. Это была... Бля, полный рот этого, листьев этих. Стопроцентный табак из Кубы. Кристаллис, Кристаллис, <laughs> GoPro Стоп видео. Вот, а после сигары он, они все-таки решили поесть супу. 15 другую сигару. Так же поржем. На озере. <laughs> Мне понравилось. Как супчик. <laughs> Да, квантовый. Ну, ты учи песню, понял, как блин. А Спасибо всем за внимание. Марихуана, короче, кубинская сигара 100%. Не покупайте. Твори чудеса, да. Не курите, не курите на природе. Нет, я выключаю. Она у меня все равно стендбай было просто.